assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar sizlar bilan yangi zamon tabibi husanbek ilhomov kanalga azobunlik o'tayotganlar deganlar 97% tashkil etarkan sizlardan so'rab qolgan bo'lardimki kanalga obuna bo'lishni va quloq eshitib ko'z ko'rmagan natijalar bilan tanishishni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim bu videoyimizda asadbekni davomiy ko'rsatib boraman deganimda o'sha narsalarni ko'rsatyapman natijalar bilan qanaqa natijalarga erishilyapti qanday ijobiy foydali natijalar qanaqa bo'ldi ko'pchilik qiziqayotgan bo'lsa bu videoni ko'rishingiz mumkin bo'ladi e, qisqaroq qilib olishga harakat qildi va onalariga ham o'zlariga o'rgatishni boshladik onalari asadbek bilan e, shug'ullanishni boshlayaptilar endi ularga yordam berish uchun qo'shimcha dorilarini olish uchun sizlardan yordam so'rab qolgan bo'lardim davomiy uni e, davolanishni uzmasdan uzmagan holda ularga ehson qilib yordam berishlarini so'rab qolgan bo'lardim barchalarga rahmat videoni davom eting qiynagan narsa chiqdi sekin sekin yana ko'rinayotgan bo'lsa ko'rinyaptimi fanarni yo'qmi hali anaqa yo'qmi fanar telefonda bor edi tuzda chiqib anaqalar chiqib ham chiqyapti mana bo'ldimi yana davomi bormikan yo'q boshqa yo'q bo'ldi qani beringchi buni ana ana tuzlar ko'rdingiz ana baklashkada yopishib endi bunday qilish kerak tepaga ana ana shu ana ana ana tuzlari mm. tuz shular shiqirlab chiqyaptida baribir har mm. seganda chiqib ketyapti zo'rku ana mana chiqyapti mm, yaxshi mana mana bemalol qotib qolgan anaqalari chiqib kelyapti sidingni rangi ham bilinib turibdi уже tuzlari bor mana aylantirgani zo'r bo'ldi mana shunda ko'rinib turibdi mana уже uch marta qilding bugun uchinchi kuni hmm. bugun mana ikkitani o'zida chiqishni boshladi zo'r asadbek e, rohat sidik tashabalma. natijalar zo'rku mana chetida turibdi mana ko'rdingizmi mana mana hmm. mana shu tuz shular mana asadbek ana yaxshi bo'ladi bu yaxshi mana ichini chaykka duzlari qolmasin taqir taqir taqir taqir qilib tushib kelyaptimi asadbek tuzlari ha <laughs> ana bo'shadi <laughs> yengil bo'ldingizmi endi asadbek shunga qiynaladi kecha ham uxlamadi shunga ana hozir yana qilgandan keyin yana chiqdi mana endi yana xudo xolasa bu narsani davom ettirib tugatsa asadbekni xudo xolasa yurib ketishiga sababchi bo'lamiz asadbek yaxshi ko'p ko'p uxlavering asadbek shunaqa hali bitta uxlaganingizda hujayralar o'lgan hujayralar tirilib o'rniga boshqasi chiqib ketyapti mana o'yna o'ynaysanmi yaxshi bo'lasan axir avva yaxshi bo'ladi asadbek yaxshimisiz axir yaxshimisiz yaxshimi opokmi o'yna ana javob berishlari javob beradi shunaqa oltin bola qilib aqlli bola turamizmi asadbek zerikib ketdingmi yotaverib endi turib ketamizmi yuraysanmi asadbek ha yuraysan ana yuraman dili koptu tepamizmi ha koptu tepamizmi keyin birga martaga <laughs> kim turadi almashtiramiz martaga aylanishini yuldatni yaxshi yo'q mana bu qo'li yumshab tuzalgan umurtkalar nima bo'lgan ancha zo'r natijalar bo'lyapti endi yordam berishinglarni so'rab qolamiz hammanglardan